hijau-hijau Nabi Musa yang nak pergi bersua dengan Fir'aun. Nabi Musa tak ada niat katanya nak pergi lawai Fir'aun. Tapi nak pergi Fir'aun sedar, mikir dan klik semula kepada ajaran Allah. Sebab Fir'aun bukan orang bodoh. Fir'aun... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون Ayat 35 sampai 41 suratul Qasas. Sengaja baca panjang pagi hari ni sebab kisah dia mula apa? Uh, Firaun yang Allah Taala perintah supaya Nabi Musa pergi jumpa dengan dia. Allah Ta'ala firman dalam ayat 35 ni. Allah berfirman. Kami akan menguatkan tenaga dan daya usahamu dengan saudaramu Harun. Ni haikam langcai kepada Nabi Musa dan royak katanya. Orang yang akan bantumu iaitu Nabi Harun, adikmu. Dan kami akan memberikan kuasa kemenengi kepada kamu berdua. Oleh itu mereka tidak akan sampai kepada maksud membahayakan atau mengalahkan kamu. Inilah Tuhan jamin kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Walaupun kena duk pacen dengan keganasan Firaun pada waktu itu, Nabi Musa pun berasa takut sebab baik kain Firaun yang hanale pada waktu itu tapi Allah maknanya duk nunlang hijau-hijau Nabi Musa yang nak pergi bersuah dengan Fir'aun Nabi Musa tak ada niat katanya nak pergi lawai Fir'aun tapi nak pergi Fir'aun sedar mikir dan kelik semula kepada ajari Allah sebab Fir'aun bukan orang bodoh Fir'aun orang cerdik tapi dia guna cerdik tak pandai guna cerdik tak kena dengan tepat dengan membawa ayat-ayat keterengih kami itu, kamu berdua serta pengikut-pengikut kamu akan menang. Ini Allah bui kau di tangtai remton. Nak pergi dakwah, nak pergi seru, nak pergi rayak. Ajari Allah kepada Fir'aun. Setelah Nabi Musa datang kepada mereka, kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat keterangan kami yang terang nyata. Mereka berkata, ini ha, cuba kita gambar katanya Nabi Musa boleh masuklah di dalam istana Fir'aun pada waktu itu. Bila temu Fir'aun kata lagu mana? Selepas baru ada Nabi Musa kecek lah. Raya so so so so. Pak Fir'aun tak kenal kau Musa. Kenal sangat ah, sebab anak pera dia. Cikgu anak dia kena tanya dek mana so. Lama mung tak kelip rumah. Dulu mung bunuh orang. Okay? Pak mula lagi hidup mana 10 tahun. Ha, tu gitulah lebih kurang kita wau jadi gambaran Firaun tanya Nabi Musa. Mungkin masa, mungkin mana Musa lama. Berkatanya, apa yang engkau bawa ini hanyalah sihir yang dibuat-buat. Ini ha, cium yong dengan ha. tukak Nabi Musa yang dia berubah dalam istana Firaun. Yang jadi apa? Jadi ulam besar. Nabi Musa pun seluk poket dia jadi putih tubik seolah katanya macam putih di dalam istana Firaun. Lepas tu Firaun pun keruh. Akhamsan supaya ahli-ahli sihir yang ada pada waktu tu di Mesir lawan Firaun. Itu lawan Musa. Masya-Allah. Allah Taala royak ni royak ngerekah dengan sebab ayat belum pada ni sudah pun royak banyak dah hubungnya dengan Nabi Musa tunjuk mukjizat dia kepada Firaun. Firaun katakan baca sekali lagi dak. Apa yang engkau bawa ini hanyalah sihir yang dibuat-buat. Dan kami tidak pernah mendengar tentang perkara ini dalam kalangan datuk nenek kami yang telah lalu. Maknanya hok muduk kecek hei Musa. Tok nenek aku tak ada royak alih. Pasaliknya orang kita ni benar-benar hak dibagi oleh tok nenek mak pak kita kita ingat. Sampai ke learning benar-benar hak hak orang tua kita dok bagi royak go tu royak go ni. Ba kita telitah pak. Oh aku dah ingat. Wah orang tua aku dok royak dah. Tok nenek aku biasa dok bagi benda ni. Apa tah lagi orang-orang zaman dulu dia bagi dia royak so so so so so kepada anak cucu. Firaun ni buat ke hanale takabur dia dia royak kepada Nabi Musa. Hei Musa. Hak mung duk royak ni tok nenek aku tak biasa sebut. Pas mung duk mari royak benda bukan-bukan maknanya benda hak benda pelak. Apa ni orang kena tunduk kena sujud kepada Allah. Sedangkan tak ada dah gergasi dunia pada waktu tu aku sorang. Eh. Ha tu nak royak katanya takaburnya Firaun kecek depan Nabi Musa walaupun Nabi Musa tu adalah anak pera dia tapi kalau kuah dia panggil kalau sensai Firaun sai kat ni Nabi Musa sai kat ni tapi Nabi Musa usaha nak paut dia kecek lemah lembut dengan Firaun tak ada dalam Quran royak katanya Nabi Musa kecek kasar walaupun ada adalah sebagai hujah Nabi Musa tak kecek rasa tapi dia royak dia royak sebagai head telefon nak wi Firaun tu terima tapi tapi setelah Nabi Musa royak royak royak royak Firaun duduk dalam istana dia suka ha ha ha ha, depan orang ramai tak sewi nampak katanya dia ni halah dia tabiat orang dia pasal tak se halah dia takut katanya kalau dia dia dia dengar wah orang royak dia sendiri patah. Oh, dia malu depan orang. Ni goliknya orang lagu tu. Orang dia pasal tak lik, tak si, tak si Allah. Nyawaklah lagu-lagu mana pun, aku tak jong. Orang mari cik na depan orang. Eh, jangan jangan. Ha tu gitu. Apatah lagi Firaun dia tak si Allah depan Musa. Sebab Musa adalah anak pera dia. Minta maaf deh. Kita orang tua kadang-kadang anak kita betul kita salah. Kita tak jang ke? Saya yakin katanya orang tua dia tak jang depan anak dia. Mana buat anak aku pergi jak jak budak lagi mung. Mung anak aku. Ha tu gitu. Orang-orang tua dia tak jang halah depan orang muda, depan orang baru-baru. Ai, aku ni dah ada siri lama dah. Aku duduk kedai lama dah. Datang-datang mung mari nak nak nak cuik hidung aku, nak mari main dengan hidung aku, ah ha, bukan dia. Ha tu dah setengah-setengah orang. Dia tak seterima. Gamal dah. Dalam sangkom tiap-tiap sangkom berlaku tu lah berlaku sampai ke hari kiamat. Kecuali orang yang Allah Ta'ala buka pintu hati dia, fikir dia, dia duduk tak kena lama dah. Datang-datang orang mari nasihat ke dia, mari ayat ke dia. Allah mujurnya. Mari betul hidup aku. Mujur-mujur terima kasih. Walaupun ya tu tu budak. Ataupun orang rung dia sekali. Mari duduk rayak, rayak, rayak. Mu ingat molek ni. gerain gerain gerain gerain grain. Mari duduk rayak. Apa orang ni? Allah Adam lah tangcit witia dia. Dia katanya payah orang nak ubah. Nak pergi ubah-ubah orang ni. Bukan mudah. Saya dah biasa duduk sebut sama. Kalau misal katanya orang sebut ke kita ni, orang royak ke kita, ya tu payah bahasa tu. Kita nak buat apa gimana? Kita try cuba kita mikir katanya orang tu orang payah bahasa. Dengan kita duk niat nak kecek dengan dia, nak royak ke dia, nak beki dia, nak nasihat ke dia. Kadang-kadang tak tergamuk kita nak pergi kecek dengan dia. Sebabnya boleh jadi dengan baik kain dia. Ha tu. Dengan wah dia pasal lawai orang, payah bahasa dia. Oh, benar-benar pasal ini? Kita sendiri kena pakat sedarlah katanya. Kita kena jadi mudah kira. Jangan payah basa. Jangan takabur. Jangan angin. Jangan lawai kebenaran. Kau jadi nop, no? Kita tahu katanya benar ni benar-benar. Allah, Alhamdulillah, terima dahulu. Jangan duk tahu. Siapa saja mari nasihat kita, kita pakat-pakat terima. Jangan duk kata huduh ke dia dia nasihat kita lawan dia pula cek katanya kita tak terima kebenaran nanti ha, gitu itulah setelah Nabi Musa pergi kecek dengan Fir'aun tapi Fir'aun lawan siapa ke ayat lepas pada ni tak nanti kita akan dengar ni Fir'aun royak kepada menteri dia Haman suruh buat tangga hei Haman ibnini sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa Ni ayat lepas pada ni. Saya baca saat ni. Hei Haman. Aku mau buat tangga. Aku nak naik. Nak naik. Nak lawan dengan Tuhan Musa. Masya Allah. Ni Tuhan. Marah-marah sungguh kepada seorang manusia yang dinamakan Fir'aun. La'natullah yang alaih. Di dalam Quran dia sebut berpuluh-puluh kali sebut Fir'aun. Tanda katanya ini adalah orang yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Firaun lah orang yang akan bukanya pintu neraka. ini ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari ayat 37. Dan bagi menjawabnya. Nabi Musa bukan duduk dia. Nabi Musa jawab. Nabi Musa berkata, Tuhanku lebih mengetahui siapakah yang membawa hidayah pertunjuk dari sisinya. Dan siapa yang akan berulih kesudahan yang baik di dunia ini? Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Nabi Musa kecek molek. Pas bila ia kecek dia sandar kepada Allah. Ning tanda katanya orang berjuru, orang baik lagu tu. Orang ada baik akan fikir dia bersih, hati dia cuci serta dengan dia faham ugamu. Tuk yang dia kecek dia buat dia sandar kepada Allah. Saya misal mudah-mudah nak wig gambar. Alhamdulillah hijau ni Allah lah wi wi berjaya. Kita ni nanti usaha jadi sebab ya. Allah Taala tanda siap belaka dah. kerja eh ni akan berjaya dengan orang dengan sebab orang tu dengan sebab orang ni. Tapi orang ada pasal tak ada sakut mana kepada Allah saya misal mudah-mudah ni dia kecek pasal nak tunjuk sirik dia nak tunjuk ekor dia ah kerja ni kalau dia bemak tak ada ni tak berjaya ni ah, kalau dia bemak tak sing jangan dia duk gambar kata bemak dia bemak mana kita tak tahu kat ni hoyak misal-misal gitu eh. sebab itulah orang kita ni orang Islam semua tiap-tiap orang Duk dalam tamnain tinggi kau, tamnain biasa, kena sandar semua kepada Allah. Kecik gapo-gapo, buat gapo-gapo, alhamdulillah. Tuhan will jaya kepada kita. Ha. Buat satu-satu kerongkan, walaupun kerongkan besar, kerongkan kecil sekali pun, alhamdulillah. Kita Tuhan dia nak kepada kita, nak we jadi syukur banyak. Terima kasih kepada Allah, we jadi ad, tuk iriabot Tuk sing tuk yang hok kita buat tu jadi takut kepada Allah. Itulah Allah ayat katanya la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, kamu terima kasih, nescaya kami akan tambah kepada kamu. Tengok tu hai ayat dia la azidannakum. Tengok kena baca lagu tu. La la tu nescaya. La azidannakum ada nung sa'du pula terjemuh bahasa mudah-mudah nenon cerak nescaya kami akan tambahkan kepada kamu sebab apa tu la'in syakartum jika kamu syukur ha wala'in kafartum jika kamu kufur maknanya tak terima kasih hanallah berasa katanya hebat berasa lawai bercakap ingat molek inna azabi la syadid Sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Tuhan yang nak we kita syukur banyak kepada dia. Tak sih we kita buat apa-apa atas muka dunia. Dia juga we berjaya tak berjaya tapi dia nak tengok katanya kita syukur secara mana. Nota kaki alik bawah. Satu, tiga, satu lapar. Orang-orang yang mendapat kesudahan yang baik di dunia ini ialah juga yang akan mendapat kebahagiaan yang kekal di akhirat pula. Alhamdulillah. lah yang kita nak benar ada iaitu hidayah. Hidayah ni iaitu pertunjuk. Yang Nabi Musa rakyat katanya, "Rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda." Al huda artinya petunjuk hidayah buka pintu hati. Ni hujuh Nabi Musa ketika dia kecek depan Firaun dia rayak lagu tu, Tuhan aku lebih tahu siapa duduk dalam hidayah dan siapa yang boleh akibat yang baik. Maknanya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Tengok. tu Nabi Musa kecek lembuk tu dengan Fir'aun. Mari ayat 38 sebagai akhir. Eh. Wa qala Fir'aun. Eh, supaya dengan cerita ni duduk gapo? Eh? Duduk sontana di antara Nabi Musa dengan Firaun. Walaupun ada orang ramai pada waktu tu duduk sekali. Hak balik mana Nabi Musa ni? Nabi Musa dengan Harun ya. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Tapi balik Firaun ni masya-Allah, kabinet dia duduk penuh, duduk nanti dengar. Tuhan sengaja royak cerita kalau dia misal katanya Tuhan royak sekali dalam Quran. Padah tapi duk royak nen nen nen banyak-banyak surah. Surah tu surah ni. Apa duk royak acak-acak kali? Ha tu. Tu hai kata kan? Dan Firaun pula berkata, "Wahai orang-orangku, ya ayuhal malak." Berkata eh, al-malak ni dia panggil pembesar-pembesar. Huyai ataupun orang-orang yang ada tamnai tinggi-tinggi. Pastu roliknya al-malak ni kalau dalam dalam istilah kitab-kitab dakwah dia panggilnya orang-orang kedebel. Orang kedebel yang guna kedebel dia tak kena dengan tepat. Tu maknanya pusong itipon, yang guna itipon dia tak kena. Padahal dalam Islam kita nak juga orang itipon. Yang kita faham katanya itipon tu gi guna gi tak molek pasal kedebel buka bon buka panan go to tino go tu kan dak bukan bukan hak tu saja itu pun cuba kita tengok dalam kuamai dia kalau guno, kok molek dia akan jadi molek tapi kalau dia guno, kok tak molek itu pun tu tak molek itulah orang yang song itu pun pada waktu tu iaitu nya nama pokok-pokok dia al malak yang tu heroyak banyak juga dalam Quran Fir'aun kecek ya ayuhal malak wahai orang-orangku Aku tidak mengetahui ada bagi kamu sebarang Tuhan yang lain daripadaku. Masya Allah. Ning Fir'aun mengaku katanya dia jadi Tuhan. Masa apa ni ni? Kita sambung esok dah. Nak, nak, nak, nak hubung lagi takut masa lajak dah. Esok hari Jumaat kita baca hadis Nabi SAW. Lepas tu kita sambung hari pagi hari Sabtu kalau tak ada uzur ke apa.